a casa tá pegando fogo! Chame os bombeiros e a Cruz Vermelha, por favor! Ai! Espera. Seu Madruga? Pênalti! Foi pênalti! Eu vi, eu vi! É o que acontece por andar comprando porcarias de segunda mão! eu não compro mais nada. É Porcaria, né, Spike?